Michale, jak inspirować? Najlepiej inspirować opowieścią. W Europie często uznaje się opowieść jako narzędzie, żeby dzieci uśpić. W Afryce opowiada się po to, żeby dzieci obudzić. Właśnie opowieść ma magiczną moc budzenia, przekazywania najróżniejszych wartości, ale również inspirowania. Od czego zacząć? Najlepiej zacząć na warsztatach. Można i tu w Muzeum Bajek Baśni Opowieści. Prowadzę warsztaty dla ludzi biznesu, dla aktorów, dla księży, y, dla najróżniejszej publiczności. Na tych warsztatach uczymy się, jak opowiadać, pracujemy nad gestem, nad głosem, jak również pracujemy nad treścią, po to, żeby odpowiednio dopasować metaforę, którą chcemy przekazać dla odpowiedniej y, treści. A można się samemu nauczyć? Można, ale to jest dużo trudniejsze. Natomiast jedna rada: należy mieć publiczność. Opowiadajmy przed kimś, przed y, jedną, dwoma, trzema osobami, ale musi być koniecznie jakaś osoba przed nami. Mhm. Jak to w firmie wykorzystać? Jak inspirować pracowników? Najlepiej dopasować odpowiednią opowieść do danej sytuacji, y, stworzyć pewną metaforę, która odpowiada y, sytuacji w naszej firmie i znajduje rozwiązanie na dany problem. Dziękuję. No dawno temu każdego dnia, aż pewnego dnia i w związku z tym, i w związku z tym.